Anza. Salama nikiwa na wewe hata kama nina shida na sura kama malaika. Cheza zaidi. Salama sisi tumepata sasa. Wala uringi kwa dharau. Twende. Leo macha nife nitoke duniani. Haya, asante, asante. Mungu atakusaidia. Jane, Jane, come Jane unakuja na confidence, unasahau kipaji gani. Mimi nimekupa yes. Unaenda da. Bola. Kochi. It is finished. Asante kushiriki. Asante kushiriki. Asante kutwa kidomo wazi machozi ah. unamwomba ah, na kisha kama mwizi <laughs> maana tanki bado asante kwa kuni nimejifunza mengi mwanzo sikuyajua bado na hapa kutolipisa kila mwambie mapenzi You are failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make it. Mm. Tena ukala na kiapo cha ulaki Biblia, kuna siku bila mwenzako mimi bado bado. Maumivu yangu. Asante. tena? Rudi vipi sasa? baba. Yesu! Mwalimu wa kaka. Really nigga? nimelamba nimerudi. Eh, ah. yaani lead yani ni tu. Ma a a. Ah, ah, oh ya. Ah, Nitaniachie moyo wangu. Ah, Hapana, eh. pesa za kutoa nishatuma, pesa za kutuma nishatoa, eh. pesa za... Hey, leta niachie moyo wangu, ah, leta niachie moyo wangu, leta niachie moyo wangu. Ah, no stress, no love, no stress, no love. sana, sauti kwa sauti. Hapana, hapana, unaongea hii si uimbi yani. Mienendo yangu Next, next, mienendo yangu, mienendo yangu, next, mienendo yangu, mienendo yangu, next, mienendo yangu na tabia zangu, mienendo yangu na tabia zangu zikupendeza. Next, next, Hichi kitendo kimenikumbusha kaseti kimomo kwenye redio.